Saudara, foto syur perempuan berseragam IPDN beredar di internet. Dalam foto yang terdiri dari sejumlah adegan ini, terlihat perempuan berambut pendek memakai seragam IPDN di kampus dan sejumlah foto yang memperlihatkan perempuan tanpa busana. Pihak IPDN membenarkan foto wanita berseragam adalah praja IPDN yang sudah lulus pada tahun 2009 silam. Photoshoot wanita berseragam Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN ini beredar luas di dunia maya. Dari foto-foto tersebut terlihat seorang perempuan berseragam IPDN yang diduga mengambil foto menggunakan telepon seluler dalam sebuah acara dalam kampus IPDN di Jatinangor, Sumedang. Pada gambar lain tampak perempuan yang hampir sama mengambil gambar di cermin dalam sebuah ruangan namun tanpa busana. Selain rambut dan postur tubuh, foto perempuan yang memakai seragam IPDN dan perempuan yang bugil sama-sama memiliki tai lalat di sebelah kiri. Menurut Rektor IPDN, perempuan berseragam diduga mirip Raja Angkatan 17 yang sudah lulus pada tahun 2009 lalu. Raja berinisial NI ini sekarang telah bekerja di tempat asalnya di daerah Indonesia bagian timur. Kalau model itu kemungkinannya Eh, mirip dengan eh, orang praja tahun 2009 yang sudah lulus mungkin di Indonesia Timur di sana Indonesia Tengah dan Timurnya inisialnya saya tidak bisa memastikan tapi um, kalau betul itu adalah dia NI namun pihaknya memastikan perempuan yang berseragam berbeda dengan perempuan yang bugil. Menurutnya bahu, pipi, dan rambut perempuan yang berseragam berbeda dengan wanita yang bugil. Foto bugil mirip Raja IPDN ini bukan kali pertama terjadi. Pada Maret 2009 silam, foto Syur Praja Wanita berinisial SM juga pernah beredar di dunia maya. Dari hasil penyelidikan pihak IPDN, kasus beredarnya foto mesum SM diduga karena masalah asmara dengan mantan pacarnya. Yana Mulyana melaporkan dari Sumedang.